asxaabta qaaliga ah waxaa idinla hadlaya oona saan u dhaawacan waa maxmaamin yaxye asxaabay waxaa igu dhacday arankii la ii dilay waxaa waaye maadaama aan cadaalad iyo xaqa ah ka hadlay oo aanan ka hadlay runta jirto ee sharbaboy iyo daaq darji loo geystay waxaa dhacday maanta markay saacad maraysay halka saaca haweenimo waxay soo wacay dhalinyaro dhalinyaradaas ka koobnaayeen sideed qof waxay yidhaahdeen walaal shukbaaba kuwo qaar aan aqoon u leeyahay waxay yidhahdeen miyaa la hadlaynaa eh, shukbaba markaasa ku yidhi hawa diyaar busti qolab u lahaa eh, waxaa dhacday in la yidhaahdo brother waxaa rabaa inaa kula hadlo aana eh, oo kula kulmo aana kula hadla kaala hadla arrinka sharbuboy iyo waxyaabo ku saabsan waxaa yidhi brother diyaar waaye waxba kama qabi waxaa dhacday dhalinyartii inaan u tago markaan u tago inay gaari i gashtaan oo yidhahdaan brother intaa kuusoo wada hadlaynaa inabota waxay anigoo baabuurka kusii jiro waxaa liigu korwacay ninka la yihahdo axmershiid axmershiid markii liigu wacay waxay yidhahdeen eh, itee joogtaa waa ku imaanaynaa ani waxaa is eh, haddii aad gabatid ama haddii aad cabsi aad isgelisid waxaad iska dhigaysaa qof dambiile ah ha iska dhigin qof dambiilaha ah, maadaama aad dambi lahayn because axmershiid wuxuu hooshiisa ay tahay inuu dilo ragga tuugada ah ragga wax dhaco ragga doorada wato iyo ragga biskoolada wato aniga intaasi kaba saabsani mana ku jiri waxaa la ii soo kaashtay dhalinyartaasi dhalinyartii markaas markay wadahadal bilaabeen oo meesha agaaribee la dhaho jam street alxayaat dhalinyartii ah waxay bilaabeen in haraantin laigu qabto mid ka mid ah wejiga uu iga haraantiyo markaan kacay aan ugegsan waayey aan gacan u qaaday oo aan isdagaalay waxay ka koobnaayeen markaasi toban qof laba qof ayaa gadaal uga soo dirsoontay kadib waa la iskiigu kaytagay dooriyaa layla soo baxay toori markii laila soo baxay aniga mark waxaan waa istaagay oo waan isdejiyey waan iskigu keentagay markaan arkay in gacaqaad badan la igu samaynaayo waxaan bilaabay inaan iska dhiciyo sideena ah waxaan tiri baraadan waa dhimatay intaadan dhimanin ka hore geestirimo u dhimo gacan ayaan u qaaday markaan gacan u qaaday waa laiga badayey maadaamaa laiga badnaa waxaa noqday geesi garab waayey oo mataqaanayo meel iska saari waayey kadib waxaa dhacday in oy mataqaanaa baabuurka gishtaan baabuurka marka gishtaan ayagoo hanjamaad iyo wax walba wadaan iyo irbaaxshi iyo gacanqaad wax walbo waxaa dhacday inay dhahaan yar la yirahdo cadnaan model iyo inta majeerteenaba dhan waxaa balalnu waa inaa meel saaro oona magaalkiisa nabad ku noolaanin waxay yidhaahdeen adigoo na majeerteen ahayn waxaad majeerteen oo wadaba dhaqlaynaysid waxaa tahay dabadhil mujarteen mujarteen waxay ahaayeen dad awoeyaasheena xirxiray dad awoeyaasheena gumaaday iyo gacqaad fara badan dhalinyartaasi dhammaan waxay ka koobnaayeen dhalinyaro ogaadeena ah. way soo kaxeeyeen waxaa la ii geeyey ninkaa xabirshiid ahaa markii xabirshiid la ii geeyey inta xabirshiid la ii geeyey ka hore baabuurkiinta igu wadeen hajabaad badan ay igu wadeen waxay yidhaahdeen waxaa next ah oo kugu xijineynaa ninka la yidhahdo codaan model maadaama uu yahay mujarteen marka waxaa dhacday eh, isoo warejiyaan askari laii geeyo askari walba laii geeyo wuxuu igu sameynayay gacaqaad waa lii dharbaaxayey waa lii feerayey kadib waxaa dhacday in la ii warwareejiyo kadib in la ii geeyo ninkii ahaa axmed rashiid markii la ii wuxuu yidhi wuu ka naaxay wejigeyga iyo dhaawacay saaran wuxuu yidhi anigii raalli kamihi waxay soo wacday maamada hooyada laakiin raalli kamiyo wax lagugu sameeyey waxaa weydiiyey haddii aad raalli ka ahayn maxaa kuu kalifay inaad mataqaanaa aad iisoo adeegsatid eh, dhalinyartaasi adigoo awood u laha inaad ii imaadid oo aad ila hadisid wuxuu yiri eh, waa ka xumaayay waxaa u malaynaya inay ii keenayeen dhalinyartaani waa dhalinyaro oo ahaan jiri suberbawer waa dhalinyaro oo mataqaanaa intii la laayay kasoo xirtay waxaana laleeyahay qabiil darteeda waxay yihiin dhalinyaro maanta ku jooga magaalada xoog iyo gumaad iyo mataqaana qawac dhalinyartaasi waxay ii sheegteen awood xaddhaaf ah awooddaasi oo ahayd inayyihiin ogaadeen magaalkani ogaadeen ka tiliyaan ah, ani ahay dabadhilif mujarteen maadaama aan gabar majarteen wax la samaynayo aan wax la jilaayo aan muuqaal la duubaayo marka waxaa dhacday in ay yidhaahdeen eh, sharbaboy iyo waxyaabaa ku gaxlisay inay igu soo ogaan ama ay dhahaan toori ayaad wadataa toori ayaad igu dishay ninka eh, waxaa dhacday kadib inay dhahaan toori ayaad dadka ku dishaay ama toori ayaad wadataa waxay yidhaahdeen eh, cadaamodel iyo dhalinyaro oo asaga dabraraacsan haddii nabad ku noolaada magaalkan anaga rag marihin waxaa dhacday qirax warshiidkii uu idhaho waa ka xumaayay waxyaabaha falkufooshxu lagugu dhibay markii lai dhaawacay lai jugeeyey wejigayga dhaawaca lai saaray waxba iima taraysa raalloqo waxbana iima tarayso wax la iigu sameeyey ragga dhaayo iyo dumarka dhaayo sharma boy wuxuu waxaan u samaynayaa views darteeda wuxuu waxaan u samaynayaa in uu mataqaanaayo oo qabiil iyo waxaas diriyo aniga waxaa la ii dhaawacay waa su-aal anigama baqaay waxaa ballan qaadayaa waxaa ilaahay hortiisa ku dhaaranayaa haddii aan wax la ii dilin inaan gacanteeda wax ku dilinayo haddii aan samaynina hooyaday xakiimo aadan faarax oo siday igu soo karisaan aqoon u leeyahay ayaa ka sinistaa haddii aanan maanta aarsanin daawadayaasheeda qeybaha qadirinta mudan dhibaatadaani waxay ii soo martay oona la iigu soo wajahay darteeda xaqa aan ka hadlay carigana marnaba kama leexanay inaan ka hadlo xaqa iyo cadaalada maanaan ka baqday mana ka gabanay xabada haddii oo mataqaana igu taalo labaatan xabo la igu tiriyo waxaan u dhimanayaa xaqa waxaan u dhimanayaa cadaalada marka asxaabay dhalinyarta kaleeto loo soo socdo waxaan uleeyahy waxaa leeyahay ayagoona hadlin ayaa loo socdaa ilaaliya mataqaanaye cadaaladna waa u baahanahay soomaaliya haddii aan xishmad iyo mataqaanaye wax walba aad iga haysid aan hal maalin kaa qosliyey aan hal maalin kaa farxiyey tookada waa tookadeeda aad iga farxiyeen anaad iga farxisid inaad waxaan doonayaa aad ii banaan baxaan iyo istaagaan taas waxaa waaye waa waa beryo aa idinka beryayahay waxaa balla qaadayaa inti waxay igu soo gaarsiiyey dhaawac inti gaarsiiyey haddii aana ka aarsanin waxaan isku bedelanayaa naag naasa leh waxaana mataqaanaa ilaahay hortiisa aan ku dhaaranaya haddii aan ka aarsan waayo ilaahay inuu cadaabo jahiimo salkeeda imari ilaahu cadaabu jahanamo salkeeda mara haddii aan aarsan waayo aad iyo aadaa umahadsan tahay asxaabta qaaliga ah waxaa idinla hadlaya oona saan u dhaawacan waa maxmaamin yaxye asxaabay waxaa igu dhacday arinkii la ii dilay waxaa waaye maadaama aan cadaalad iyo xaqa ah ka hadlay oo aana ka hadlay runta jirto ee sharbu boy iyo daaq darji loo geystay waxaa dhacday maanta markay iscad maraysay halka saaca haweenimo waxay soo wacay dhalinyaro dhalinyaradaas ka koobnaayeen sideed qof waxay yidhaahdeen walaal shukbaaba kuwo qaar aan aqoon u leeyahay waxay yidhaahdeen miyaa la hadlaynaa shukbaaba markaasa ku yidhi haawa diyaar musti aqoonaab u lahaa waxaa dhacday in la yidhaahdo brother waxaa rabaa inaa kula hadlo oo kula kulmo aana kula hadla kaala hadla arrinka sharbuboy iyo waxyaabo ku saabsan waxaa yidhi baraada diyaar waaye waxba kaba qabi waxaa dhacday dhalinyartii inaan u tago markaan u tago inay gaari i gashtaan oo yidhahdaan baraada intaa kuusoo wada hadlaynaa eelabota waxay anigoo baabuurka kusii jiro waxaa liigu korwacay ninka la yihahdo axmershiid axmershiid markii liigu wacay waxay yidhahdeen intee joogtaa waa ku imaanaynaa ani marka yidhi haddii aad gabatid ama haddii aad cabsi aad isgelisid waxaad iska dhigaysaa qof dambiile ah ha iska dhigin qof dembiilaha maadaama aad dembi lahayn because axmed rashiid wuxuu howshiisa ay tahay inuu dilo ragga tuugada ah ragga wax dhaco ragga toorada wato iyo ragga biskoolada wato aniga intaasi kama saabsani mana ku jiri waxaa la ii soo kaashtay dhalinyartaasi dhalinyartii markaas markay wadahadal bilaabeen oo meesha agaaribe la dhaho jam street alxayaat dhalinyartii waxay bilaabeen in haraantin laigu qabto mid ka mid ah wejiga uu iga haraantiyo markaan kacay aan u gegsan waayey aan gacan u qaaday ooan isdagaalay waxay ka koobnaayeen markaasi toban qof laba qof ayaa gadaal uga soo dirsoontay kadib waa laskii u kaytagay tooriyaa liila soo baxay toori markii liila soo baxay aniga marka waxaan waa istaagay oo waan isdejiyey waa laskii u kaytagay markaan arkay in gacaqaad badan la igu samaynaayo waxaan bilaabay inaan iska dhiciyo sideedi ah waxaan is iri baraadir waa dhimatay intaan la dhimanin ka hore geestirimo u dhimo gacan ayaan u qaaday markaan gacan u qaaday waa laiga badayey maadaamaa laiga badnaa waxaa noqday geesi garab waayey oo mataqaanayo meel iska saari waayey kadib waxaa dhacday in oo mataqaanaa baabuur gishtaan baabuurka marka gishtaan ayagoo hanjamaad iyo wax walba wadaan iyo irbaaxshi iyo gacan wax walbo waxaa dhacday inay dhahaan yar la yirahdo cadnaan model iyo inta majeertaanaaba dhan waxaa ballan waa inaa meel saaro oona magaalkiisa nabad ku noolaanin waxay yidhaahdeen adigoona ahayn waxaad mujarteen ogu daba dhaqlaynaysid waxaad tahay dabadhil mujarteen mujarteen waxay ahaayeen dad awoeyaasheena xirxiray dad awoeyaasheena gumaaday iyo gacqaad fara badan dhalinyartaasi dhammaan waxay ka koobnaayeen dhalinyaro ogaadeena ah. way soo kaxeeyeen waxaa la ii geeyey ninka cabdirshiid ahaa markii cabdirshiid la ii geeyey inta axbarshil ii geeli ka hore baabuurkiinta igu wadeen hajabaad badan igu wadeen waxay yidhaahdeen waxaa next ah oo kugu xijinaynaa ninka la yirahdo cunaan model maadaama uu yahay majarteen marka waxaa dhacday in ay isoo wareejiyaan askari la geeyo askari walba la geeyo wuxuu igu sameynayay gacaqaad waa lii dharbaaxayey waa lii feerayey kadib waxaa dhacday in la ii warwareejiyo kadib in la geeyo ninkii ahaa axbarashiid cabdirashiida markii la ii geeyey wuxuu yidhi wuu ka naaxay wejigeyga io dhaawacay saaran wuxuu yidhi anigii raalli kama waxay soo wacday baabada hooyada laakiin raalli kama wax lagugu sameeyey waxaa weydiiyey haddii aad raalli ka ahayn maxaa kugu kalifay inaad mataqaanaayo aad ii soo adeegsatid eh, dhalinyartaasi adigoo awood u laha inaad ii imaadid oo aad ila hadlishid wuxuu yidhi Eh, waa ka xumaayay waxaa u malaynaya inay ii keenayeen dhalinyartaani waa dhalinyaro oo haajiri superpower waa dhalinyaro oo mataqaanaa intii la laayay kasoo xirtay waxaana la laayay ay ahayd qabiil darteeda waxay yihiin dhalinyaro maanta ku jooga magaalada xoog ee gumaad iyo iyo mataqaanaa qawawac dhalinyartaasi waxay ii sheegteen awood xaddhaaf ah awooddaasi oo ahayd inay yihiin ogaadeen magaalkaani ogaaday ka taliyaa ani ahay dabadhili fujarteen maadaama aan gabar fujarteen wax la sameynaayo aan wax la jilaayo aan muuqaal la duubaayo marka waxaa dhacday in ay yidhaahdeen eh, sharmabooy iyo waxyaabaha ku xlisay inay igu soo oogaan ama ay dhahaan toori ayaad wadataa toori ayaad igu dishay ninka eh, waxaa dhacday kadib inay dhahaan toori ayaad dadka ku dishaayo ama toori ayaad wadataa waxay yidhaahdeen cadaamodel iyo dhalinyaro oo asaga dabraacsan haddii dhamad ku noolaadaa magaalkan anaga rag marihin waxaa dhacday in axmed rashiidkii uu idhaho waa ka xumaay waxyaabaha falkufooshu lagugu dhibay markii lai dhaawacay lai jugeeyey wejigayga dhaawaca lai saaray waxba iima taraysa raalloqo waxbana iima taraysa wax la iigu sameeyey ragga dhaayo iyo dumarka dhaayo sharma boy wuxuu waxaan u samaynayaa views darteeda wuxuu waxaan u samaynayaa in uu mataqaanaayo oo qabiil iyo waxaas diriyo aniga waxaa la ii dhaawacay waa su-aal aniga ma baqaay waxaa ballan qaadayaa waxaan ilaahay hortiisa ku dhaaranayaa haddii aan wax la ii dilin inaan gacanteeda wax ku dilanayo haddii aan samaynina hooyaday xakiimo aadan faarax oo siday igu soo garisaan aqoon u leeyahay ayay ka sinaystaa haddii aanaan maanta aarsanin daawadayaasheeda qeybaha qadirinta mudan dhibaatadaani waxay ii soo martay oona la iigu soo wajahay darteeda xaqa aan ka hadlay carigana ma marnaba kama leexanayo inaan ka hadlo xaqa iyo cadaaladda mana ka baqday mana ka gabanay xabada haddii oo mataqaana igu taalo labaatan xabala igu tiriyo waxaan u dhimanayaa xaqa waxaan u dhimanayaa cadaalada marka asxaabay dhalinyarta kaleeta loo soo socdo waxaan uleeyahay waxaan waxaan leeyahay ayagoona hadlin ayaa loo socdaa is ilaaliya cadaala mataqaanaaye cadaaladna waa u baahanahay soomaaliya haddii aad xishmad iyo mataqaanay wax walba aad iga haysid aan hal maalin kaa qosliyey aan hal maalin kaa farxiyey tookada waa tookadeeda aad iga farxiyeen anaad iga farxisid inaad waxaan doonayaa aad ii banaan baxaan ii istaagaan taasi waxaa waaye waa waa baryo aa idinka baryayahay waxaaba la qaadayaa inta waxay usoo gaarsiiyey dhaawac inta gaarsiiyey haddii aana ka aarsanin waxaan isku bedelanayaa naag naasa leh waxaana mataqaanaa ilaahay hortiisa aan ku dhaaranaya haddii aan ka aarsan waayo ilaahay inuu cadaabo jahiimo salkeeda imari ilaah cadaabo jahanamo salkeeda imari haddii aan aarsan waayo aad iyo aada umaasan tahay asxaabta qaaliga ah waxaa idinla hadlaya oona saan u dhaawacan waa maxmaamiin yaxye asxaabay waxaa igu dhacday arinkii la ii dilay waxaa waaye maadaama aan cadaalad iyo xaqa ah ka hadlay oo aanan ka hadlay runta jirto ee sharbaboy iyo daaq darji loo geystay waxaa dhacday maanta markay iscad baraysay halka saaca haweynimo waxay soo wacay dhalinyaro dhalinyaradaasi ka koobnaayeen sideed qof waxay yidhaahdeen walaal shaqbaaba kuwo qaar aan aqoon u leeyahay waxay yidhaahdeen miyaa la hadlaynaa eh, shukbaaba markaasa ku yidhi hawa diyaar bustiyi aqoonaan u lahaa eh, waxaa dhacday in la yidhaahdo brother waxaa rabaa inaa kula hadlo aana eh, oo kula kulmo aana kula hadla kaala hadla arrinka sharbuboy iyo waxyaabo ku saabsan waxaa yidhi brother diyaar waaye waxba kaba qabi waxaa dhacday dhalinyartii inaa u tago markaan u tago inay gaari i gishtaan oo yidhahdaan brother intaa kuusoo wada hadlayna enabote eh, waxay anigoo baabuurka kusii jiro waxaa liigu korwacay ninka la yihahdo axmedshiid axmedshiid markii liigu wacay waxay yidhahdeen eh, intee joogtaa waa ku imaanaynaa anig waxaa yiri eh, haddii aad gabatid ama haddii aad cabsi aad isgelisid waxaad iska dhigaysaa qof dambiile ah ha iska dhigin qof dambiilaah maadaama aad dambi lahayn because axmed wuxuu hooshiisa ay tahay inuu dilo ragga tuugada ah ragga wax dhaco ragga toorada wato iyo ragga biskoolada wato aniga intaasi kama saabsani mana ku jiri waxaa la ii soo kaashtay dhalinyartaasi dhalinyartii markaas markay wadahadal bilaabeen oo meesha agaaribe la dhaho jam street alxayaad dhalinyartii ah waxay bilaabeen in haraanti laigu qabto mid ka mid ah wejiga uu iga haraantiyo markaan kacay aan u gegsan waayey aan gacan u qaaday ooan isdagaalay waxay ka koobnaayeen markaasi toba qof laba qof ayaa gadaal uga soo dirsoontay kadib waa laskiukay tagay tooriyaa liila soo baxay toori markii liila soo baxay aniga mark waxaan waa istaagay oo waan isdejiyey waa laskiukay tagay markaan arkay in gacaqaad badan la igu samaynaayo waxaan bilaabay inaan iska dhiciyo sideeni ragirtirimo ah waxaan tiri baraadir waa dhimatay intaan la dhimanin ka hore geestirimo u dhimo gacan ayaan u qaaday markaan gacan u qaaday waa laiga badiyey maadaamaa laiga badnaa waxaa noqday geesi garab waayey oo mataqaanaayo meel iska saari waayey kadib waxaa dhacday in oo ay mataqaanaa baabuur gistaan baabuurka marka ay ayagoo hanjamaad iyo wax walba wadaan iyo irbaaxshi iyo gacanqaad wax walbo waxaa dhacday inay dhahaan yar la yirahdo cadnaan modhel iyo inta majeerteen dhan waxaa balalnu waa inaa meel saaro oona magaalkiisa nabad ku noolaanin waxay yidhaahdeen adigoo na majeerteen ahayn waxaad majeerteen oo daba dhaqlaynaysid waxaa tahay dabadhil mujarteen mujarteen waxay ahaayeen dad awooyaasheena xirxiray dad awooyaasheena gumaaday iyo gacqaad fara badan dhalinyartaasi dhammaan waxay ka koobnaayeen dhalinyaro ogaadeena ah. way soo kaxeeyeen waxaa la ii geeyey ninka axmershiid ahaa markii axmershiid la ii geeyey inta axmershiid la ii geeyey ka hore baabuurka intay wadeen hajabaad badan ay igu wadeen waxay yidhaahdeen waxaa next ah oo kugu xijineenaa ninka la yidhahdo cunaan moodhel maadaama uu yahay mujarteen marka waxaa dhacday ina eh, isoo wareejiyaan askari laii geeyo askari walba laii geeyo wuxuu igu sameynayay gacaqaad waa lii dharbaaxayey waa lii feerayey kadib waxaa dhacday in laii warwareejiyo kadib in laii geeyo ninkii ahaa axmedrashiid axmedrashiida markii la ii wuxuu yidhi wuu ka naaxay wejigeyga iyo dhaawacay saaran wuxuu yidhi anigii raalli kamihi waxay soo wacday maamada hooyada laakiin raalli kabi iyo wax lagugu sameeyey waxaa weydiiyey haddii aad raalli ka ahayn waxaa kugu kalifey inaad mataqaanaayo aad iisoo adeegsatid eh, dhalinyartaasi adigoo awood u laha inaad ii imaadid oo aad ila hadlisid wuxuu yiri eh, waa ka xumaayay waxaa u malaynaya inay ii keenaayeen dhalinyartaani waa dhalinyaro oo ahaan jiri suberbawer waa dhalinyaro oo mataqaanaa intii la laayay kasoo xirtay waxaana la laayay ay ahayd qabiil darteeda waxay yihiin dhalinyaro maanta ku jooga magaalada xoog ee gubaad iyo mataqaana qawac dhalinyartaasi waxay ii sheegteen awood xaddhaaf ah awooddaasi oo ahayd inayyihiin ogaadeen magaalkani ogaadeen ka tiliyaal ah ani ahay dabadhilif majarteen maadaama aan gabar majarteen wax la sameynaayo aan wax la jilaayo aan muuqaal la duubaayo marka waxaa dhacday in ay yidhaahdeen eh, sharbaboy iyo waxyaabaa ku xlisay inay igu soo oogaan ama ay dhahaan tuuri ayaad wadataa tuuri ayaad igu dishay ninka eh, waxaa dhacday kadib inay dhahaan tuuri ayaad dadka ku dishaay ama tuuri ayaad wadataa waxay yidhaahdeen cadamadhal eh, iyo dhalinyaro oo asaga dabaraacsan haddii nabad ku noolaada magaalkan anaga rag marihin waxaa dhacday inax warshiidkii uu idhaho waa ka xumaay waxyaabaha fulkufooshxu lagugu dhibay markii lai dhaawacay lai jugeeyey wejigayga dhaawaca lai saaray waxba iima taraysa raalloqo waxbana iima tarayso wax la iigu sameeyey ragga dhaayo iyo dumarka dhaayo sharma boy wuxuu waxaan u samaynayaa views darteeda wuxuu waxaan u samaynayaa in uu mataqaanaayo oo qabiil iyo waxaas diriyo aniga waxaa la ii dhaawacay waa su-aal aniga ma baqaay waxaa ballan qaadayaa waxaa ilaahay hortiisa ku dhaaranayaa haddii aan wax la ii dilin inaan gacanteeda wax ku dilinayo haddii aan samaynina hooyaday xakiibo aadan faarax oo siday igu soo korisaan aqoon u leeyahay ayaa ka sinaystaa haddii aan maanta aarsanin daawadayaasheeda qeybaha qadirinta mudan dhibaatadaani waxay ii soo martay oona la iigu soo wajahay darteeda xaqa aan ka hadlay anigana mar rabo kama leexanay inaan ka hadlo xaqa iyo cadaaladda mana ka baqday mana ka gabanay xabada haddii oo mataqaana igu taalo labaatan xabo la igu tiriyo waxaan u dhimanayaa xaqa waxaan u dhimanayaa cadaalada marka asxaabay dhalinyarta kaleeta loo soo socdo waxaan uleeyahy waxaa leeyahay ayagoona hadlin ayaa loo socdaa ilaaliya mataqaanay cadaaladna waa u baahanahay soomaaliya haddii aan xishmad iyo mataqaanay wax walba aad iga haysid aan hal maalin kaa qosliyey aan hal maalin kaa farxiyey tookada waa tookadeeda aad iga farxiyeen anaad iga farxisid inaad waxaan doonayaa aad ii banaanbaxaan baxaan ii istaagaan taas waxaa waay waa beryo ah idinka beryeya waxaa balla qaadayaa inti waxay igu soo gaarsiiyey dhaawac inta gaarsiiyey haddii aana ka aarsanin waxaan isku bedelanayaa naag naasa leh waxaana mataqaanaa ilaahay hortiisa aan ku dhaaranaya haddii aan ka aarsan waayo ilaahay inuu cadaabo jahiimo salkeeda imari ilaahu cadaab jahanamo salkeeda imanay haddii aan aarsan waayo aad iyo aada umaasan tahay asxaabta qaaliga ah waxaa idinla hadlaya oonan saan u dhaawacan waaya maxmaamiin yaxye asxaabay waxaa igu dhacday arinkii la ii dilay waxaa waayey maadaama aan cadaalad iyo xaqa ah ka hadlay oo aana ka hadlay runta jirto ee sharbabooy iyo daaq darji loo geystay waxaa dhacday maanta markay iscad maraysay halka saaca haweenimo waxay soo wacay dhalinyaro dhalinyaradaas ka koobnaayeen sideed qof waxay yidhaahdeen walaal shukbaaba kuwo qaar aan aqoon u leeyahay waxay yidhaahdeen miyaa la hadlaynaa shukbaaba markaasa ku yidhi haawa diyaar musti aqoonaab u lahaa waxaa dhacday in la yidhaahdo brother waxaa rabaa inaa kula hadlo oo kula kulmo aana kula hadla kaala hadla arrinka sharbu boy iyo waxyaabo ku saabsan waxaa yidhi baraada diyaar waaye waxba kaba qabi waxaa dhacday dhalinyartii inaan u tago markaan u tago inay gaari i gashtaan oo yidhahdaa baraada intaa kuusoo wada hadlaynaa eelabota waxay anigoo baabuurka kusii jiro waxaa liigu korwacay ninka la yihahdo axmershiid axmershiid markii liigu wacay waxay yidhahdeen intee joogtaa waa ku imaanaynaa ariga waxaa is haddii aad gabatid ama haddii aad cabsi aad isgelisid waxaad iska dhigaysaa qof dambiile ah ha iska dhigin qof dembiilaha maadaama aad dembi lahayn because axmed rashiid wuxuu hooshiisa ay tahay inuu dilo ragga tuugada ah ragga wax dhaco ragga doorada wato iyo ragga biskoolada wato aniga intaasi kama saabsani mana ku jiri waxaa la ii soo kaashtay dhalinyartaasi dhalinyartii markaas markay wadahadal bilaabeen oo meesha agaaribe la dhaho jam street alxayaad dhalinyartii waxay bilaabeen in haraantin laigu qabto mid ka mid ah wejiga uu iga haraantiyo markaan kacay aan ugegsan waaye aan gacan u qaaday oan isdagaalay waxay ka koobnaayeen markaasi toban qof laba qof ayaa gadaal uga soo dirsoontay kadib waa laskiigu kaytagay toori aa liila soo baxay toori markii liila soo baxay aniga marka waxaan waa istaagay oo waan isdejiyey waa laskiigu kaytagay markaan arkay in gacaqaad badan la igu samaynaayo waxaan bilaabay inaan iska dhiciyo sideedii ah waxaan tiri baraadir waa dhimatay intaadna dhimanin ka hore geestirimo u dhimo gacan ayaan u qaaday markaan gacan u qaaday waa laiga badayey maadaamaa laiga badnaa waxaa noqday geesi garab waayey oo mataqaanay oo meel iska saari waayey kadib waxaa dhacday in oo oy mataqaanaa baabuur gishtaan baabuurka marka gishtaan ayagoo hanjamaad iyo wax walbo wadaan iyo irbaaxshi iyo gacan wax walbo waxaa dhacday inay dhahaan yar la yirahda cadnaan model iyo inta majeertaanaaba dhan waxaa balalna waa inaa meel saaro oona magaalkiisa nabad ku noolaanin waxay yidhaahdeen adigoona majarteenahayn waxaad majarteen ogu daba dhaqlaynaysid waxaad tahay dabadhil majarteen majarteen waxay ahaayeen dad awooyaasheena xirxiray dad awooyaasheena gumaaday iyo gacqaad fara badan dhalinyartaasi dhammaan waxay ka koobnaayeen dhalinyaro ogaadeena ah. way soo kaxeeyeen waxaa la ii geeyey ninka cabdirshiid ahaa markii cabdirshiid la ii geeyey inta axbirshiil ii geeni ka hore baabuurkiinta igu wadeen hajabaad badan ay igu wadeen waxay yidhaahdeen waxaa next ah oo kugu xijinaynaa ninka la yidhahdo cunaan model maadaama uu yahay marka waxaa dhacday in isoo wareejiyaan askari la ii geeyo askari walba la ii geeyo wuxuu igu sameynayay gacaqaad waa lii dharbaaxayey waa lii feerayey kadib waxaa dhacday in la ii warwareejiyo kadib in la ii geeyo ninkii ahaa axbirshiid cabdirashiida markii la ii geeyey wuxuu yidhi wuu ka naaxay wejigeyga io dhaawacay saaran wuxuu yidhi anigii raalli kama waxay soo waxday baabada hooyada laakiin raalli kama iyo wax lagugu sameeyey waxaa weydiiyey haddii aad raalli ka ahayn maxaa kugu kalifay inaad mataqaanaayo aad ii soo adeegsatid eh, dhalinyartaasi adigoo awood u lah inaad ii imaadid oo aad ila hadlishid wuxuu yidhi Eh, waa ka xumaay waxaa u malaynaya inay ii keenayeen dhalinyartaani waa dhalinyaro oo jiri suberpower waa dhalinyaro oo mataqaanaa intii la laayay kasoo xirtay waxaana loo laayay ay ahayd darta darteeda waxay yihiin dhalinyaro maanta ku jooga magaalada xoog iyo gumaad iyo iyo mataqaanaa qawawac dhalinyartaasi waxay ii sheegteen awood xaddhaaf ah awooddaasi oo ahayd inay yihiin ogaadeen magaalkaani ogaaday ka a ah, ani ahay daba dhilif mujarteen maadaama aan gabar mujarteen wax la sameynaayo aan wax la jilaayo aan muuqaal la duubaayo marka waxaa dhacday in ay yidhaahdeen eh, sharmabooy iyo waxyaabaha ku xelisay inay igu soo oogaan ama ay dhahaan toori ayaad wadataa toori ayaad igu dishay ninka eh, waxaa dhacday kadib inay dhahaan toori ayaad dadka ku dishaayo ama toori ayaad wadataa waxay yidhaahdeen cadaamodel eh, iyo dhalinyaro oo asaga dabaraacsan haddii nabad ku noolaadaa magaalkan anaga rag marihin waxaa dhacday in axmed uu idhaho eh, waa ka xumaay waxyaabaha falkufooshu lagugu dhibay markii lai dhaawacay lii jugeeyey wejigayga dhaawaca lai saaray waxba iima taraysa raalloqo waxbana iima taraysa eh, wax la iigu sameeyey ragga dhaayo iyo dumarka dhaayo sharma boy wuxuu waxaan u samaynayaa views darteeda wuxuu waxaan u sameynayaa in uu mataqaanaayo oo qabiil iyo waxaas diriyo aniga waxaa la ii dhaawacay waa su-aal anigama baqaayay waxaa ballan qaadayaa waxaa ilaahay hortiisa ku dhaaranayaa haddii aan wax la ii dilin inaan gacanteeda wax ku dilinayo haddii aana samaynina hooyaday xakiibo aadan faarax oo siday igu soo garisaan aqoon u leeyahay ayaa ka sinaystaa haddii aanan maanta aarsanin daawadayaasheeda qeybaha qadirinta mudan dhibaatadaani waxay ii soo martay oo lala iiu soo wajahay darteeda xaqa aan ka hadlay anigana mar raba kama leexanay inaan ka hadlo xaqa iyo cadaaladda maanaan ka baqday mana ka gabanay xabada haddii oo mataqaana igu taalo labaatan xabo la igu tiriyo waxaan u dhimanayaa xaqa waxaan u dhimanayaa cadaalada marka asxaabey dhalinyarta kaleeto loo soo socdo waxaan uleeyahay waxaan waxaan leeyahay ayagoona hadlin ayaa loo socdaa is ilaaliya cadaala eh, mataqaanaye cadaalad waa u baahanahay soomaaliya haddii aan xishmad iyo mataqaanaye wax walba aad iyo haysid aan hal maalin kaa qosliyey aan hal maalin kaa farxiyey tookada waa tookadeeda aad iga farxiyeed anaad iga farxisid inaad waxaan doonayaa aad ii banaan baxaan ii istaagaan taas waxaa waaye waa baryo aa idinka baryayahay waxaa ballan qaadayaa intii waxay igu soo gaarsiiyey dhaawac intii gaarsiiyey haddii aana ka aarsanin waxaan isku bedelanayaa naag naasa leh waxaana mataqaanaa ilaahay hortiisa aan ku dhaaranaya haddii aan ka aarsan waayo ilaahay inuu cadaabo jahima salkeeda imari ilaahw cadaabo jahanama salkeeda imari haddii aan aarsan waayo